Assalamu alaikum meine Freunde, willkommen wieder beim Kanal Crazy Kids. Ich bin Mona. Das letzte Mal haben wir über die Bedeutung der Religion in unserem Leben gesprochen. Wir haben das Bootbeispiel gegeben. Erinnerst du dich? Die Religion ist eigentlich sehr wichtig in unserem Leben. Sollten wir aber viel über unsere Religion wissen oder wäre es ausreichend, nur ein paar Dinge darüber zu wissen? Wäre es ausreichend, nur zu wissen, dass ich Muslim bin? Ich glaube an Allah und Propheten Mohammed. Allah segne ihm und schenke ihm Heil. Sind diese Informationen genug? Lass uns nachdenken und zum Bootbeispiel zurückkehren. Auf See bin ich zwar mit einem Boot, können weder rudern noch navigieren. Würde das Boot mich alleine ans Ufer bringen? Nein, sicher nicht hilfreich, nur ein Boot zu haben. Man soll wissen, wie es genutzt wird. Religion ist genauso, wie ein Boot. Um ein glücklichen Gläubiger zu sein, brauche ich Wissen und Informationen über Religion zu haben. Religion reicht es ohne Wissen nicht aus. Hinterfrag alles. Jede Mensch ist die Fähigkeit zu denken gegeben. Je mehr du fragst, desto mehr lernst du. Meine Frage für das nächste Video ist, wieso kannst du Allah nicht sehen? Denk mal darüber und schreib deine Antwort in die Kommentare. Vergiss nicht zu abonnieren, Daumen nach oben und die Glocke anzuschalten, damit du kein Video verpasst. Tschüss, Assalamu alaikum.